哎呀，快快快过来来来！哎呀，这小猴啊，这是。喂，这啥车呀？这是。手手手拿手拿，奔驰坐地还不认识不？还啊，这奔驰啊，这是。哎呀，我们家房站的事知不知道？知道啊。哎呀，我的妈呀！占了，城里边给俩楼，还给五十万现金，现在站起来了。 我家这么大地上咋不占呢？我家那是啥？你这啥地方？兔子不拉屎的地方你还你占呢？哎，呦我的妈！你没有那命呗！ <laughs> 妈！秘密咋在这呢？啊？还秘密？秘密是你叫的吗？跟我了，站起来了吗？这不，搁哪摸去？走吧。 不动脑，最麻烦。手中抓来接孩子。妹妹，给你个戒指。妹 <laughs> 妹，妹妹，嗯，这个秘密你咋知道的？傻儿子，可千万当别人说呀。这个秘密你咋知道的？哎呀妈呀，爸呀，我咋知道的？刚才我都看着了，你说，吸烟那么多年，跟那小猴子跑了，你说这咋整？ 上海当地占了一百亩地，全占了，盖楼了。真的假的？给多少钱呢？五十万，给那么多呢？一亩地五十万呢？一亩地五十万。妈呀，给五千万呢？这，哎呀，这下行了吧？这钱能不能给我花呀？给你，早晚都是你的，都给你呀。那我买车行不行啊？行，挑好的买。哎呀，太好了！我上城里看车去了啊？好了好了好了，哎。 哎呀妈！坐地我不也站起来了吗？这回。这城里车是多，哎呀，这家伙可是啊！呀，这家还能拉啷个呀？这是。哎呀，这大轱辘整挺好。 老妈不在家呀，小号上房吧呀。老板今天没在家，晚上看你小马啥呀？耶！这老板刚买的车还没开呢，这整坏了，这个咋整啊？咋整啊？来，那小子进来。哎呀？这车漂亮。啊！ 这好啊！这啥车呀这是？手手手拿手拿手！这奔驰坐地还不认识吗？啊！这奔驰啊这是？知不这是啥车呀？这叫玛莎拉蒂。来来来，兄弟，看看里面，里面的内饰更好看，看看。哎呦我去！你瞎呀？你给我们车整坏了！你知道这车多少钱吗？ 你说你不推我，他们不推我，能吗？能碰坏吗？这车咋说话呢？啊！你瞎，你往哪儿撞？谁推你了？谁推你了？抓你严严打场，赶紧赔钱！啊！我看明白了，你俩这是讹人呢，我认了。啊，没事，多少钱我给你修，可别说没用的啊！这是玛莎拉蒂。 这车是意大利进口的，二百二十万，你一家老小干一辈子你也挣不来。行啊，补块漆能花多少钱？我给你修啊，别生气。啥玩意别生气，你修你能修好吗？这漆是纯进口的，里面还带金星的呢，全国都没有这漆。行，我在城里有个表弟，你等我打电话修车，赶紧的。 喂，老弟，你先过来看看来，这车补一块漆得多少钱呢？哥呀，我这漆补不了啊，这意大利进口的漆，咱线都补不了，不行啊！补不了赶紧赔钱，这回赔钱都不行了，那还得咋的呀？你也赔我台新的，你也赔我台新的，我就碰你这一点，你让我赔你台新的，对，就得赔台新的。兄弟，你们这有点太不讲道理了吧？道理。 我跟你讲道理，你也不打听打听，在这一片，我们金秋集团就是道理。哥，这车得两百多万呢，你有那么多钱赔？这秘密你咋知道的？可千万当别人说呀！明天，你等会儿，我去打。喂，大舅啊，我哥在城里让人给得了，这人挺不好惹的，也就你能管了他了。这样吧，我不能暴露身份，我给你号码，他叫大鹏，你联系他。 这小子给谁打电话去了？磨磨唧唧的，我去看一下。哎，站住！你俩还想跑？喂，你就是大鹏吧？你们董事长家的孩子让人欺负了，赶紧过来看一下吧。我在你们这个分公司。喂，这什么手机？又没电。哎。 你就是大鹏吧？啥呀？大鹏是你叫的啊？我车不车，还他妈认出我来了！我告诉你啊，我们家事长家孩子有点事儿，你别我耽误事儿，听着吗？就耽误一点事儿，你们可赔不起，知道吗？哎呀，鹏哥来了，快进屋，快进屋。你个臭油车，没你事儿了，快点滚！我看是谁这么大胆！哎，鹏哥，这什么风把你给吹来了？怎么个事这是？这不嘛，董事长让我俩刷车，说明天要用车，完碰上这个倒霉的穷小子，把车给刮坏了。 还没钱赔，鹏哥，你评评理。哦，原来是这么回事啊！公子被欺负了，是公子的车被那臭小子给划了。哦，明白了，哥们，你正好给评评理。我就划他这么一块，他让我赔那辆新的。你说这讲道理吗？还讲道理？海涛呢，是我最得意的小兄弟。今天这个事儿，你说怎么办，咱就怎么办。我敬你大个，今天你必须赔咱新车，要不然让你出不去这个屋。 充一电店子，大队长，金秋老大不小，这次我准备拿五千万，让他到城里闯一闯。你呢，负责帮我盯着点，有什么事儿及时联系。行，大舅，这事你就放心吧，包在我身上。那啥，大哥，我家农村的，我也没有钱呐。不是你也没有个脸，还摸这车？哎，没事，兄弟。 随便摸。这车呢，现在给他了，他不得赔咱钱吗？ <laughs> 对，一会儿就开车拉这小子上他家。那走吧，咱现在就去吧。今天这钱你要不赔我，我就把你家房子给扒了。不是我吓唬你，你看我鹏哥在这边，我这实力就完了。 我看看去。哎呦我去，海涛，修车那小子。啊？这你车呀？是啊。咋了哥？哎呦去，你一个臭修车的，咋哪整的这好车呀？我知道这个车是谁的。我没记错的话，这个是建总的车吧？哥们儿，我不知道你跟建总是什么关系。 但是他是我的好哥们，今天这不我出来着急办点事儿嘛，然后就把他车给开出了。你挺有意思，还他妈哥们儿，你一个修车的装起来没完了是吧？这哥不哥们儿的啊，不管你跟我们建总什么关系啊，既然你把车开来了，这个责任就得你担，车你是开不走了，跟我说没用的。既然你都这么说了，车就给你留着了。你好大的口气啊！今天我就给建总打个电话，我倒要看看。 这车是他借给你的，还是你偷着开出来的？